Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Ayni damda siz uchun qiziq bo'lgan zaharli mevalar top 10 taligini e'tiboringizga havola qilamiz. ba'zi mevalar tanamizga muhim oziq moddalar berishi mumkin ammo ba'zi mevalarni haddan tashqari iste'mol qilish ham o'limga olib kelishi mumkinligini bilasizmi ha ba'zi mevalar va urug'lar sianid kabi zaharlarni o'z ichiga oladi ular xastalikka va eng yomoni o'limga olib kelishi mumkin biz ushbu ro'yxatni yer yuzidagi eng halokatli mevalarni aniqlashga yordam berish uchun yaratdik shunda siz ularni iste'mol qilishni kamaytirishingiz yoki nazorat qilishingiz mumkin Eng halokatli mevalar top 10 taligining 10-o'rindan joy olgan pengum edule. Ushbu tropik meva tarkibida vodorod sianidi mavjud bo'lib, ayni paytda ko'ngil aynish mevasi sifatida ham tanilgan. Ushbu pengum edule mevasini iste'mol qilishdan oldin qaynatilgan urug'lar sianidini chiqarish uchun banan barglariga bir necha oy davomida namlangan yoki ko'milgan bo'lishi kerak to'g'ri va xavfsiz tayyorlangan bo'lsa bu sizning sevimli taomlaringizga kiritilishi mumkin bu mevani haddan tashqari iste'mol qilish yoki noto'g'ri tayyorlash zaharlanishga olib kelishi mumkin va bosh og'rig'i bosh aylanishi zaiflik chalkashlik nafas qisishi kabi alomatlar paydo bo'ladi va yurak tutilishida eng yomoni o'limga olib kelishi mumkin Eng halokatli mevalar top 10 taligining 9 o'rindan joy olgan Yevropa milliyasi. Yevropa shpindel daraxti hasharotlar va qushlar uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki bu daraxt ularga kerakli oziq-ovqatni bera oladi. Ko'pgina rassomlar ushbu daraxtdan olingan sifatli ko'mirlarni juda qadrlashadi. Lekin bu daraxt qanchalik go'zal ko'rinmasin, uning mevalarini tishlashga vasvasaga tushmang. Meva va daraxt laksativ ta'sirga ega va haddan tashqari iste'mol qilish kuchli og'riqlarga olib keladi. Noxush oqibatlarga olib kelmasligi uchun 3 ta urug'dan ko'p iste'mol qilmaslikka harakat qiling shpindel daraxti bilan zaharlanish belgilari diareya va ko'ngil aynishidir eng halokatli mevalar to'p o'ntaligining sakkizinchi o'rindan joy olgan strixnin mevasi janubiy osiyo va avstraliyada keng tarqalgan strixnin mevali o'simlik dunyo bo'ylab asrlar davomida zahar ishlab chiqarish uchun ishlatilgan Ushbu mevaning har qanday kichik miqdori xavfli va o'limga olib kelishi mumkin. Quritilgan urug'lar yuqori qon bosimi, kuchli oshqozon og'rig'i va yurak xastaligiga olib kelishi mumkin. Suiiste'mol qilish insonning his-tuyg'ulariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Eng halokatli mevalar top 10 taligining 7-o'rindan joy olgan yevberri. Bu go'zal yevberri daraxti odatda Yaqin Sharq, Shimoliy Amerika va Yevropaning aksariyat qismlarida uchraydi. uning qonli qizil mevalari zaharli bo'lsa-da, urug'lari, qobig'i va barglari odamlar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Yengil holatlarda zaharlanish belgilari: bosh og'rig'i, qusish, diareya, mushaklar kuchsizligi, bosh aylanishi, oshqozon og'rig'i, kengaygan ko'z qorachig'i va titroqni o'z ichiga oladi. Og'ir zaharlanish belgilari yurak urishining buzilishi, nafas olish qiyinlashuvi, konvulsiyalar, koma va o'limga olib keladi. Eng halokatli mevalar top 10 taligining 6-o'rindan joy olgan Jaforta. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, odamlar Jaforta mevasidan zaharlanish tufayli kasalxonaga yotqizilgan. Bu meva qora qusuq yong'og'i va tozalash yong'og'i deb nomlanadi, chunki u juda og'riqli bo'lishi mumkin. qachonki u tomoqdagi yonish hissi va qorin og'rig'iga sabab bo'ladi ko'ngil aynish qusish diareya kuzatiladi og'ir holatlarda suvsizlanish va yurak qon tomiri kollaps paydo bo'lishi mumkin ushbu halokatli alomatlar gemoragik gastrotreit tufayli yuzaga keladi agar zudlik bilan davolanmasa markaziy asab tizimining jiddiy depressiyasiga olib kelishi mumkin eng halokatli mevalar top o'ntaligining beshinchi o'rindan joy olgan manshinnel manshinel shuningdek plyaj olmasi deb ham yuritiladi karib dengizi va meksikaning bu mahalliy mevasi mazali ko'rinadi ammo o'limga olib kelishi mumkin manshinnel daraxti va uning mevalariga oddiygina teginish xavflidir og'iz bo'shlig'i yaralari qizil o'ngach yaralari va kuchli shish paydo qilishi mumkin agar manshineldan olingan toksin limfa tugunlariga yetib borsa bu bachadon bo'yni og'rig'iga olib kelishi mumkin manshinnel daraxtining oq sharbati terining pufaklanishi kuyishi va yallig'lanishiga olib keladi kontakt dermatitni ushbu xavfli daraxtga tegizish orqali ham olish mumkin bundan tashqari daraxtni yoqish ko'zlaringizni juda bezovta qiladi buning ajablanarli joyi yo'q karib aborigenlari zaharli sharbatni o'qlariga surtishda foydalanishgan Eng halokatli mevalar top 10 taligining 4-o'rindan joy olgan elderberries. Bu rezavorlar, murabbo, jeli choy va sharob tayyorlash uchun ishlatiladi. Ammo bu meva sog'liq uchun zararli deb hisoblangan zaharli elementlarga ham ega. Zaharli sianid hosil qiluvchi element bo'lgan glikozid bu o'simlikning barglari, novdalari va urug'larida mavjud. Glikozidning katta dozasi og'iz orqali qabul qilinganda og'iroq keltirib chiqaradi. Mevadan zaharlanishning umumiy belgilari diareya, ko'ngil aynishi, qusish va undan ham yomoni ko'madir bu mevali daraxtning qismlari zaharli lekin odatda o'simlikning toksiklik darajasi past eng halokatli mevalar top o'ntaligining uchinchi o'rindan joy olgan ake ake yamaykaning milliy mevasi va g'arbiy afrikaning mahalliy mevasi garchi bu meva yamaykaning kundalik ratsioniga kirsada noto'g'ri iste'mol qilish juda xavflidir pishmagan mevalar komaga yoki hatto o'limga olib keladigan qusish kasalligiga olib keladi u odamlar uchun zaharli bo'lgan gipoglitserinni o'z ichiga oladi shuning uchun to'g'ri tayyorgarlik ko'rish kerak himoya po'stlog'i tabiiy ravishda ochilib qizil rangga aylangandan keyingina ake mevasini iste'mol qilish tavsiya etiladi Eng halokatli mevalar top 10 taligining ikkinchi o'rindan joy olgan sariq yulduzli meva. Sariq yulduz mevasi chiroyli ko'rinadi va ta'mi yaxshi, ammo surunkali buyrak kasali bilan og'rigan bemorlar bundan albatta qochishlari kerak. Hatto kichik miqdordagi 100 ml ham bunday kasallikka chalingan odamlar uchun zaharli bo'lishi mumkin. Mevada nitroksi mavjud bo'lib, u miya va nervlarga salbiy reaksiyalarni keltirib chiqaradi va buyragi nosog'lom odamlar sariq yulduz mevasining nitroksinlarini osongina filtrlay olmaydi. zaharlanish alomatlariga chidab bo'lmas hiqichoq aqliy chalkashlik zaiflik qusish va psixomotor qo'zg'alish kiradi bemorni faqat demodializ qutqarishi mumkin eng halokatli mevalar top o'ntaligining birinchi o'rindan joy olgan o'rik urug'lari bozordagi mazali va foydali mevalardan biri o'rik o'rik urug'i saraton kasalligini davolashga yordam beradi deb ishoniladi va urug'lar immunitet tizimini mustahkamlaydigan b 17 vitaminining yuqori miqdorini o'z ichiga oladi shu sababli onlayn va mahalliy do'konlarda katta miqdorda o'rik urug'ini taklif qiladi va har kim ularni osongina sotib olishi mumkin bu tashvishga sabab bo'ladi chunki katta miqdorda iste'mol qilish sog'liq uchun halokatli bo'lishi mumkin o'rik urug'ida zaharli sianid moddasi mavjud bo'lib u inson hayoti uchun juda ham xavfli hisoblanadi videoroligimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat